difficulties facing the areas out of the Syrian regime control. Idlib is one of the greatest cities held by the Syrian opposition forces, but the managerial department still misses to be serious in controlling the cities that became a shelter for millions of Syrians. The transportation is a problem that Idlib authorities still unable to solve it, although of the huge services offered by the Department of Transportation. بالنسبة لعمل مديرية النقل بدأت عملها بتاريخ 8/8/2015 باشرنا العمل وقمنا بترتيب أضابير السيارات كلها يعني عندنا حوالي 110000 أضبارة لكافة أنواع السيارات في مستودعات هون ضمن المديرية مقسمة مثلا السيارات الخاصة لحال العامة الدراجات كلها ضمن مستودعات منظمة Muhammad is a student in Idlib University. The problem of transportation led Muhammad to buy a motorbike to cut dozens of kilometers for his studies. بعاني صعوبة كثير يعني على الطريق طبعا هذا الشيء اني اروح وجه بالدراج الناري لانه يعني ما في توفر للمواصلات انه تاخذنا او تجيبنا يعني سيارات مثل السراحيس او الباصات آه، طبعا انا بنعاني منها هذه الشغله لانه في عليها خطوره انه بالشتي ممكن الحوادث اللي تصير والبرد اللي عم يصيبنا يعني بالجاي ورح نتاخر عم نتاخر على المحاضرات يعني مثلا عم نطلع بكير حتى نجي نوصل بكير حتى نحضر المحاضره الاولى Lots of residents in Idlib depends on the local authorities. While the officials carry a big load, as the area became one of the most crowded cities with residents.